was geht ab? Willkommen zu meiner ersten Folge mit diesmal drei Gästen. Moin. Und? Moin. Ja. Und naja, hier spielen wir Roblox Big Paintball. Und Extrem cooles Spiel. Solltet ihr auch mal spielen. Nehmt alle ähm, Klasse, bitte. Ja, dann. Let's go, erste Runde. In Eisrunde. So. Welches Team? Äh, lol. Oh. Ich hab immer so schon mal gegeneinander. Joshua gegen Team. Oh, ich bin auch im Blau. Oh, ich und Joshua gegen hier. Oh, Leute, ich hoffe, dass ihr Ich bin gut im Ziel. Ich bin gut im Ziel. Nein! Ich hätte dich fast getroffen. Mann, du hast schon ein Kill, nicht gegen mich. Oh, Sniper wird gewählt, die Welt ist Sniper wurde gewählt. Wer hat alles von euch 500.000 Cash? Nicht. Hier. Organisiert. 10.000. Ella. Se caquita. Ah! Alter, Shred hat mich mal wieder abgeschossen, alles klar. Alter, du hast ja auch eine Sniper. Mhm. Nicht nur die Sniper. muss ich sagen oder muss das auspiepen? Kein was. Bam. Hm. Oh, so. Du willst mich nicht kriegen! Oh! Nee. Einfach richtig los! Gibio! Äh, da bist du! Warum treffe ich nicht? Oh ja, stimmt. Ich kann einfach draufhalten. Ja, dann tue ich mal einfach mal draufhalten. Junge, es ist voll schwer damit zu zielen. Ist das eine Sniper-Waffe? Ja. Warum hast du die erste Waffe ausgerüstet? Ja, weil das, das ist besser zum Schießen. Ja, habe ich auch noch. Man kann zwar drauf, man kann zwar drauf nehmen, aber ne, da muss man schon richtig zielen können. Ich hab doch richtig rote Schütz gesehen, oder war das von vorn? Das war von mir. Ach so. Oh, fuck! Mann, der hat eine Minigun. Kann ich mir auch lassen. Ich wollte einfach fast noch rein, das ist raus. Warte, wo ist die denn? Oh, mhm. nee, Zwei Punkte, zwei Punkte, acht. Junge, schießt er die ganze Zeit herum? Was? Alter. What? Junge, der lägt voll. Man sieht nicht mal seine Schüsse. Entweder sie sind voll schnell oder der lägt seine Schüsse. Ian, wie viel kostet dieses ah! richtige Sniper? Ian! Ich hab einfach nur in die Ian, wie viel kostet die richtige Sniper? Äh, 150 welche ah! Blöde Thron. Ja. Ich bin eingesperrt. Oh, jetzt nicht mehr. Schaffe Scharfschütze. Da. Ist die gut, Ian? Ja. Ian, deine Drohnen werden kaputt gehen, sobald ich sie kaputt gemacht habe. Ah, scheiße. Oh, ich weiß, wo ihr seid. Ihr solltet jetzt lieber rennen. Mhm. Liebe Rennen. Ich war das! Digga, ah. ihr, ich kann mir die zwei Ray-Guns bald kaufen. Was soll ich mir denn kaufen? Ja, kann ich nicht. Ja, ich kann nicht leisten. Ich kann mir so. ich kann mir die Farbe ah! leisten. Ja! Die Party beim. Die Partypistole, die ist halt extra. Ist sie gut? Die ist. Und? Arsch! Ist sie gut? Hier. Ich habe. Hm. Oh nein, da ist Kron. Da ist Kron. Da ist Kron. Da ist Kron. Bam! Ich habe jetzt die Partypistole. Warum? Ich hasse das. Junge, nur noch drei Kills, dann kann ich Wesensradar, aber das ist trotzdem blöd. Also blöd. Ah! Ich glaube, ich sollte doch langsam wechseln. Okay, Joscha, wir müssen jetzt raus. Wir haben Dominiere raus! Boah, Ian, das ist sau scheiße von ihm. Ja, schon wieder 6 Nein! Warum? Ja, wenigstens hab, tue ich durch die Turrets Schritt zu Schritt. So, so, so. Ah! Ah! Hm? Von Dieter. Alter, ich hab dich einfach gesehen. So, jetzt gibt's Rache! <laughs> Das nenne ich mal Rache. Digga, ihr Scheuer, ich kann nicht. <laughs> Das ist ziemlich blöd. Junge, was habt ihr denn für Pros in euer Team? Ah! Wenigstens habe ich noch reingekillt. Den treffe ich. Wow! Oh, ah, ey. Sorry. Wechselst du das Schaffen. Ich muss ja jemanden killen, sonst komme ich nie, nie weiter. Ah! Blöde Sentries! Alter! Vielleicht sollte ich die. Vielleicht sollte ich jetzt die Warum stirbt die nicht? Ich tue die ganze Zeit abschießen. Blöde Sentries. Ja. Ah, scheiße. Drei uh. Sentries ahead. Ich denke Boden. Ich tue gerade voll die Sentries reißen. Bam! Vier Sentries hintereinander. Alle Sentries sind weg, wir können wieder übernehmen. Ah! Ja, nein! Warum dauert das so lange? So, jetzt bin ich wieder dran eine mit Schnellschuss, um gegen die Roten zu kämpfen. Hä? Wie macht man das denn an? Machen wir das an! Ich Hast mich jetzt nicht ablenken lassen, sonst geht's nicht gut. Zentren. Oh. Ich hab so viele Zentren. Ah! Mist. Ey, ich bin ich habe einfach zwei blind getötet. Alter, da ist ein Sentry. Da ist ein Sentry. Der ist das Sentry. Nicht aufpassen. Sentry ahead. Da! Alter! Der ist so unfair. Da ist einfach nur uns verwandt. Und durch... Alter, ihr seid so unfair und Stern. Beides klar. Blöde ist. Jo! Stimmt ja. Wie tue ich jetzt die alle? Digga, die haben uns so hart übernommen, Joshua. Ja! Überall sind die Fans von denen, der einen Du bist nicht so gut, wenn du mit Drohnen reinläufst. Ja, ich habe aber auch nur meine Sniper. Keine Wasserkampf. Alter! Da kommt jetzt einfach einer und killt mich direkt. Warum sterben hier die ganze Zeit so viele? Ah, blöde Drohnen. Ah! Boah, halt. Mann! Junge, vier Minuten noch können gar nicht mehr gewinnen. Es sei denn, wir gewinnen. Irgendwie. Ja, ah! 82 82. Wo? Ja. Jo! Das ist der mit der golden, keine Ahnung was. Mit der golden normalen Gun. Ich hab da Zentren hier vorne getötet. Ihr könnt jetzt wieder raus. Kaputt gemacht. Als es ja, richtig. Ich hab, hab ah! Jön! Ich hasse dein Sentry. Selbst wenn es so billig ist. Ah! Das hast du davon! Ich war ganz vorne. Ich habe so viele gekillt. Drohne! Wir müssen vorlaufen, Joshua. Brauchen wir noch einen Kill, dann habe ich mir eine 7 Anfang. Nein, jemand hat meine 7 FPS genommen. Äh. Die haben da auch vorne Lücken geplättet. Hm. Ja, mir auch. Die nerven mich auch. Ich glaub, ich glaub da oben, da ist sogar eine unsichtbare Wand. Versucht die Sentries wegzumachen. Nein! Dieser eine! Dieser eine Sp die nervt! Den meine ich ja. An den kommt man auch gar nicht heran. Oh, Ian, du bist da! Wesentlich von dir. Junge, sind hier BAM! Ja! Doppelkill! Come on, Sentry. I believe in you. I believe in you. Ey, das war gemein. Ihr seid gemein, ihr seid Ah! Ja, geil. Junge, die eine, die hat eine Ultra-Aim. Ja, denkst du, ich liebe das? Leute, ich hab einen Kram. <laughs> ich hab meinen Zockenkrampf bekommen. Oh, geht wieder, ich kann weiter. ich nicht, aber dich habe ich. Diese Frei ist uns nach Joy. Welche Frei? Die, die wir im Dings getroffen haben. Ach, nur die? Ja, ja. Joshua hat auch angenommen, oder? Ja, ich, sie hat auch meine angenommen. Ja. Oh! Ey, wir sind in unserem Team, Joshua! Ja! Wow. Nein! Niemand zerstört mein Sentry! Send no! Sentry genau! Ich hab ihr geschrieben, was sie gerade drehen. Moin. Willkommen im Video. <laughs> Grüße an frei. Oh, ja, Grüße an frei falls du dieses Video sehen wirst, du bist gegrüßt. Oh, da ist direkt ein Chat, wie ich hab. Los, ja, Oh, scheiße, yo. Vorne die roten Sandys sind weg. Okay. Ach, schade. Alter Junge! Ich bin sieben! Nein, New Brown ist echt scheiße, bitte. Stadt. Lagerhaus, Lagerhaus. Lagerhaus. <laughs> Lagerhaus. Oh. Ja. Ja. Ja. Oh. Oh. Hm. oh. Es ist wenigstens nicht Newtown. Doch, es ist Newtown. Oh, da sehe ich direkt schon Gegner. Leute, wir teamen aber. Junge, Party! Hallo, ja, Jota, das bin ich! Hey, hey! Ach, hab ich. hab gelbe. Ich hab pinke. Ey! Sie, ah! Also, Grüße an, ich hab deinen Namen gelesen. F. Ähm. Leerzeichen. Junge, Emma, du hast mich gekillt. Du hast mich gekillt. Ja, hallo! Ich hab, wurde von... Hey, Emma! Was? Digga, ich weiß, dass du mich gekillt hättest. Und auch sie mal ein bisschen. Ich hab noch was Leben. Wir teamen jetzt einfach alle, okay? Hm. Ja. So. Ich hab einen Hipster gekillt. Oh nein. Alter, drei Kills in der ganzen Zeit. Ja, ich spiele ja das Spiel. Die normale. Leute. Ja! Fabi! Ich bin an einer Scheißstelle gegangen. Jetzt bin ich an einer guten Stelle. Nein, äh, äh. Schnell weg. Ich wette, Leute haben mich gesehen. Wir müssen was tun. Ja. Keine Ahnung, aber von welches Spiel? Ja. Ja, wir. war hier oben bin ich. Das bin ich. Oh, hi, hi, hi. Ihr müsst diesen komischen Farben Und drei müssen man Oh, nein! Nein! Schubpfeil! I got Pizza! Yeah! Ja, ich hab's freigekillt! Ich hab... Nein! Hipster! Genau, ich hab halt irgendwie... Oh. ich ah. hat reingeschossen! Mann! Jetzt. Deine Mami ist nicht hier! Äh, hab auch eine Kralle. Oh. Ja, ja, ja. Ich bin Siegel. Oh, Ian. Oh, ich hab euch nicht gesehen. Frei. Frei hat mich Ian, bin ich hier. I got him. Joshua, ich bin hinter dir. Nicht, nicht mich. Ah. ah! Frei! I got him. Frei wurde gekillt. Von Nach diesen letzten zwei Minuten ist yes. Video Schluss, weil sonst geht das Video zu lang. Ah, Nach Aber dann drehen wir noch Ja. Abi! Dann drehen wir noch Part 2 Ja. Also für mich ist es Part 4. Ja, das bin ich. Ja, Junge. Nicht wundern, wenn oh. gekillt werden. Oh, Entschuldigung. Macht nicht. Oh, hey ihr! Hey ihr! Hey ihr! Die Drohne! Ich hatte dein... Ah! Domink! Ich hab aufgehört zu schießen. Nein! Ich kill dich jetzt wegen der Drohne. Du sollst deine Drohne verlieren. Die Creative-Website. Wir spielen ohne Drohne hier. Nein, ich nicht. Dann killen wir dich halt. Ah! Oder Schurpfeil. Ja. Was du bei der Kunde? Ja, ich weiß nicht. Ih, warum hast du nicht stehen geblieben? Lass dich, lass dich, lass dich. Ah! Voll! Von wo? Auf dem Dach! Haha, jetzt bin ich auch auf dem Dach gespawnt. Ich gehe nicht aufs Dach, sondern wenn ich das vorne bin, bin ich halt cool. Aber wenn man aufs Dach geht, ist man mal. Die hier hinter, die bin ich. Ja, ja. Da bin ich. Da! Oh, tut mir leid, ich hab's eh irgendwie zu gemacht. Ah! Ian! Wen? Ich auf dem Dach. Wenn man beleidigt wird, werde ich Ja! Äh, Junge! Ich hab grad frei gekillt und sie ist direkt gespawnt! Nicht neben mir! Leute, ich bin an der Wand gespawnt. Alter, da ist ein Spawn Point. Da tun die ganze Zeit Leute spawnen. Die, wo dort spawnen, die tun ich killen. Danke schön, dass du gekillt hast. Ah! Fabi! Wow! Hinter mir ist einer du wolltest mich gerade umbringen. Nein, da war Fabis Ding. Da war Fabi, ah! Fabi ein... Lass du, Junge. So, du bist tot. You are dead. Kill, kill. Genau. Nein. Ah! Ich hab sie. Aber bitte hol das Turret, was das ist Okay, weil das ist meins. Oh. Das ist der Sinn. Das ist ein Mist. Fabis! Ja, Fabi! Ah! Oh. Äh, so, Leute, nur noch eine Minute, dann das Video Ende. Ah! Obwohl schon zwei Minuten um ist, aber wir machen einfach noch eine Minute Zusatz. Nur für euch, Ah! Ich hab auch... Ich hab den Hier noch einmal. Timmy! frei! Frei ist! Frei ist tot! Ah, da hinter mir! Oh, Gameplay haben wir. So, du stirbst. Warum? Ja! Hey, hey! Mann! Sorry, ich wirklich. Ich wollte auch aufhören, aber ein bisschen hat ja, guck, und du schreist die ganze Zeit Ian an. Weil er hat die ganze Zeit gemacht, das war mein erstes Mal. Oh, Ja, trotzdem. Ja, Gameplay HD Turret Dead. So, jetzt ist einfach mal Schluss aus Mickey Maus, weil wir wollen nicht diese Folge zu lang machen und wir sehen uns beim nächsten wieder. Wieder. Ciao. Ciao.